मेरा एक दोस्त है जो मुझे बहुत सताता है मेरा एक दोस्त है जो मुझे बहुत सताता है लेकिन न जाने क्यों लेकिन न जाने क्यों मुझे सुकून भी मुझे सुकून भी उसी से मिले तो आता है